Hola, em dic Beata i sóc polonesa. Fa més d'un any que visc a Arreus amb el meu marit. He decidit estudiar català perquè vull conèixer millor la gent i la cultura d'aquí. També sóc conscient que parlar català m'obrirà moltes portes per trobar feina. De vegades, quan dic que sóc de Polònia, la gent em parla en castellà, perquè es pensen que jo no parlo gens de català. Però gràcies al curs, cada vegada l'entenc millor. Així doncs, parla'm en català